Всім привіт! З вами знову Артур, автор блогу UA Insight. І сьогодні я хотів би поговорити про вбивство Олега Калашнікова та Олеся Бузини. Взагалі хотів би поговорити не тільки про них, а про серію вбивств, які тривають вже більше ніж півроку. І всі вбиті люди вони якимось чином перебувають в опозиції теперішній владі. Ну і розпочнемо ми з 27 серпня минулого року коли була вбита Валентина Семенюк. Ну і всі ви пам'ятаєте е, самогубство, так би сказати, Михайла Чещетова, який нібито вистрибнув з вікна 28 лютого. 10 березня Станіслав Мельник. Дванадцяте березня Олександр Пеклушенко. Ну і через місяць 13 квітня також трапилось вбивство, яке чомусь залишилось непоміченим. Був убитий Сергій Сухобок. «15 квітня вбитий Олег Калашніков. Ну і 16 квітня був убитий Олесь Кузина. Взагалі, Олесь вже неодноразово розказував, що його чекають, його е, хочуть вбити, йому загрожує смерть. Я не знаю, між прочим, я вернусь живой в Київ или ні. Но я стою здесь, и я не боюсь свою позицию здесь декларировать. Жизнью ее своей подтверждать. Молодец, Понимаете? молодец. И и риском смерти в том числе. И я хочу еще сказать одну вещь. Вот я здесь провел несколько дней в Москве. Я приехал всего на один день, пришлось дольше задержаться. А мне смс идут о том, что, Олесь, будь осторожен, тебя уже ждут на вокзале в городе Киеве. Отдавайте себе отчет. И ждут меня вот те, о которых вы говорили. И проплаченные, и купленные, и от Газдепа. И жизнь моя, чтобы вы знали, подвергается смертельной опасности. И я не знаю, я буду завтра живой или не буду живой. Оставайтесь. Ось що з приводу вбивства думає наш улюблений президент. Ну, звичайно, на Росію сперти дуже легко, ну тому що, ну, звичайно ж, кому вигідна дестабілізація ситуації в Україні? Росії. А про те, що закон прийняли про відміну комуні... про заборону комуністичної ідеології, ніхто не говорить. Закон, який дестабілізує ситуацію, як в Одесі проблемні, так і в Харкові проблемному. Е- який не сприяє примиренню зі е, Сходом, тому що на Сході в них свої герої, радянські герої, Кожедуб той самий. І ну, яким чином ми об'єднуємо зараз українців багатонаціональних? Україна багатонаціональна країна, в якій є багато національності, в якій е, в якій є люди, які е, одних героїв з однієї сторони, інших героїв з іншої сторони там собі чтуть. Ну хай собі, хай собі будуть як хочу, хай собі говорять на різних мовах. Отак от можна об'єднати багатонаціональну Україну. А якщо от так дестабілізувати ситуацію, то нічого не вийде. Тому я думаю, що більше всього ситуація вигідна українській владі, ніж Росії. По-друге, якщо російські спецслужби так чудово е, можуть вбивати людей на території України, то якого фіга Аваков сидить на своєму місці, якого фіга Наливайченко сидить на своєму місці, якщо вони не можуть захистити громадян України від російських спецслужб? Чого вони бездіють? Який з них толк? Хай вони уйдуть у відставку, якщо вони якщо це реально російські спецслужби. Ну і третє, це міг любити, зробити любий дурачок. Е, з добровольчих батальйонів, які, до речі, недавно купляли машини е, нерозтаможені з Європи і брали їх в зону АТО. Їм не потрібно було розтаможувати машини, не брали їх в зону АТО, там собі без номерів їздили, просто пересувались на місці. От. Е, вони самі обяви кидали, що вони такі збирають гроші на покупку таких машин. І це з таким самим успіхом міг зробити любий дурачок з правого сектора, з Азова, з і так само, кому цей Олесь насолив. і е, будь-хто з цих людей, які я е, сьогодні назвав. Тому можна стверджувати, що це було самовбивство, що це були російські спецслужби, що це там не знаю, ще щось було. Але ну ми всі прекрасно розуміємо, що е, російським спецслужбам діла немає до людей, які там щось в Україні роблять. Немає їм діла. І якщо вірити е, цій версії, то потрібно виганяти, гнати в шию. як Порошенка, який бездіє, так і Наливаюченка, так і Авакова, і всіх підряд звідти вигнати, бо як можна вбивати зараз українці гинуть е, масово, вбивають українців, і ніхто з цим нічого не робить. І винних не знайшли. До речі, винних не знайшли як в Одесі, так і на Майдані. ще.